दोस्तों हम इससे पहले देख चुके हैं कि अगर हम व्हाट्सएप में मैसेज टाइप टाइप करना है तो हम जो है तो अगर उस पर क्या बोलते हैं उसको बोल्ड तो इटैलिक वगैरह जो भी हम मैसेज टाइप करते थे बोल्ड बोल्ड के डिफरेंट <clears throat> मतलब फंड जो हम इस्तेमाल करते थे उसका हम बिल्कुल शॉर्टकट में कर सकते हैं वो कैसा करते हैं मैं बताता हूँ इंशाल्लाह बिल्कुल शार्ट में जब हम किसी मेंबर को मैसेज भेजाना हो तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम किसी को मैसेज भेजाना हो तो रास्ते थे यहाँ पे एक इसका और यहाँ पे साफ जाने के बाद ये बोल्ड हो जाता था स्ट्रीट आर्ट का मीनू दिख रहा नहीं वहाँ पे जाने के बाद आप जो है तो ये गोल्ड चनी यहाँ पे जो भी आपको तो वर्ड नज़र आ रहे हैं अगर हम इसको बोल्ड करने दो बोल्ड हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों आप देखें इसी तरह से हम जो है तो दो अच्छा बोल्ड थिन वगैरह कर सकते हैं ये बिल्कुल शार्ट है इससे पहले की वीडियो में मैं बताया था कि जो है तो हम इसको जो है तो वो स्टार हुए लगा के करते थे अब जो है तो ये बिल्कुल चार्ट में है हम्म, हम जो मैसेज लिखते हैं उसको जो है तो हम से हम्म, पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको बाजू में जो थ्री डाट मीनू दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको जो है तो ऑप्शन आ जाएंगे बोल्ड थिन वगैरह के ठीक है ना दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर वगैरह करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इन फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़